Gracias, buenos días a todos y todas. Eh, es una satisfacción estar aquí hoy y poder compartir con ustedes y con mis compañeros de presentación eh, los temas que traigo, porque en realidad son, eh, como pueden ver por, por el título de, de la presentación, son temas que tocan varias dimensiones de la publicación científica y, y, hace mi trabajo más fácil el hecho de que Viviane ya eh, haya hablado un poco de buenas prácticas, porque la propuesta de esa presentación es en realidad tocar un poco en buenas prácticas que ya son, como se puede decir, establecidas o deberían estar establecidas. Eh, creo que aquí eso no va a parar. <laughs> creo que no. Voy a poner aquí y... <laughs> Eh, buenas prácticas que ya deberían estar establecidas para las revistas científicas y otras buenas prácticas que tiene que ver con el alineamiento de las revistas científicas a la ciencia abierta. Entonces, tiene que ver con ah, prácticas de ciencia abierta, con datos abiertos y otras cosas. Eh, entonces empiezo un poco, eso es porque Cielo como cumplió ahora 20 años, me puse un poco nostálgica, entonces hago aquí un poco esa presentación. No sé si todos conocen, pero eh, lo que tiene que ver el surgimiento ah, de Cielo tiene mucho que ver con este artículo científico. En 1995, Gibbs presentó ese artículo, a Scientific America y hablaba de la ciencia perdida en el tercer mundo. Trataba aquí de presentar algunos… Ah, daba énfasis ese artículo a que las revistas ah, indizadas en, el, en esa ocasión en el Institute for Scientific Information, que era el responsable por la base de datos Web of Science, en la ocasión, y que hablaba de que había ah, una ciencia que no estaba publicada en esa base de datos, que no estaba indexada en esa base de datos, y llamó a ese fenómeno de ciencia perdida. Entonces, ciencia perdida del Tercer mundo, porque pocos leían o tenían acceso a esas revistas, o sea, al conocimiento que se producía principalmente eh, en estos países del Tercer mundo. E isso passava, nós teníamos aqui em Latinoamérica um ambiente que era de revistas científicas basicamente impressas, não indexadas em bases de dados internacionais, como PubMed ou Web of Science, e quando uno queria conhecer algo acerca de uma determinada de, de determinados resultados de investigação, aunque já Ah, podía haber sido investigado en esa región, no estaba disponible. Entonces, había ahí una ciencia, que no era que no se hacía ciencia de calidad en Latinoamérica, pero esa ciencia no estaba visible y no estaba accesible. Y mucho por eso es el tema del surgimiento del cielo. Entonces, eh, ante a la idea de encontrar sus soluciones propias y caminos propios, es que se creó la base de datos Cielo con el objetivo de dar una respuesta a ese tema de la ciencia abierta como una, estrategia de abordar el tema de la ciencia ah, perdida, no de la ciencia abierta, ya me estoy... Eh, de superar ese, fenómeno. Entonces, la idea era poner, no solamente eh, indizar las revistas, pero poner esas revistas en acceso abierto, online. Fíjense que en 1997, cuando surgió ese proyecto piloto, la internet comercial solo estaba empezando en Latinoamérica. Y decir a editores científicos que deberían poner sus revistas, que eran en aquel momento de suscripción, en acceso abierto, en, en texto completo, online, era pedirles demasiado. Así que en ese momento Cielo enfrentó muchos desafíos de convencer a esos editores de que sí era posible poner sus revistas eh, en acceso abierto. Entonces aquí tenemos, como ya les dije, me puse nostálgica, entonces tenemos aquí la primera interfaz de Cielo y un sobre donde se dibujó eh, eh, el nombre Cielo en aquella ocasión. Y el objetivo de Cielo cuanto cuanto proyecto, en 1997, era poner esas revistas en acceso abierto, online, y que fuera, además de eso, producir indicadores científicos acerca de cómo eh, se daba la comunicación científica en nuestra región. Fíjense que Web of Science era la única base en aquella ocasión, no había escopos, donde se podría estudiar, hacer estudios bibliométricos, o sea, hacer estudios acerca de cómo uh, ocurre el proceso de comunicación científica en cada área de conocimiento. Entonces, con ese objetivo, teníamos producción de indicadores, poner las revistas online y en acceso abierto. El objetivo principal ahí de Cielo es desarrollar las capacidades e infraestructura de hacer revistas de calidad creciente. Entonces, Cielo no es, no es una base exhaustiva, sino que es una base selectiva. Entonces, aplica criterios para el ingreso de una revista a, la colección. Y eso para desarrollar una colección sea en, el ámbito eh, nacional o temático. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Eh, perfeccionar las revistas que son editadas nacionalmente, decimos editadas nacionalmente porque una revista publicada en Estados Unidos no se dice eh, nacional, ellos dicen es una revista científica. Nuestras también son revistas científicas y deben serlo. Entonces tenemos, eh, entendiendo que una revista científica es un canal de comunicación científica de un campo, de una área, debe estar abierta a investigadores de cualquier parte del mundo. Entonces, aunque sea editada en Chile o en Brasil, no es una revista nacional o no debería serlo. Entonces, es el perfeccionamiento de las revistas editadas en el país, profesionalizar la edición de revistas, vamos a ver más en detalles, eh, reforzar y desarrollar las capacidades e infraestructuras de comunicación, mejorar y alinear el programa con el estado de arte, entonces estamos siempre eh, al tanto de qué ocurre en el ambiente de la comunicación científica y de la publicación científica, que es un ambiente extremadamente dinámico y que cuesta eh, tiempo y gente para entender lo que está pasando en el ambiente de comunicación eh, científica y publicación científica, que es muy movido. Uh, maximizar la visibilidad, disponibilidad, uso e impacto eh, de la investigación. Con esto, como les comenté, el proyecto nace en 97 como piloto, en 98 está en operación regular. Eh, es un, un programa pionero en la adopción del acceso abierto porque él surge Quatro anos antes da principal declaração de acesso aberto, que é a declaração de Budapest. o Conicite de Chile, em 98, adoptó esse mesmo modelo para a publicação de suas revistas, então se inicia aí a red Cielo. Então, Cielo, eh, Chile fue, el, el fue fundamental para la expansión de Cielo en cuanto a un programa de cooperación internacional. Entonces, Cielo no es un modelo brasileño, sino que es un programa de cooperación internacional. Ah, y las colecciones de Brasil y de, Chile sirvieron, son referencia para el desarrollo de otras colecciones ah, en la región. Entonces, ah, la adopción de ese modelo, como les comenté, eh, es lo que califica el programa como un programa de cooperación internacional liderado principalmente por los organismos nacionales de ciencia y tecnología en estos países. Eh, les comento un poco acerca de ese modelo porque es importante entender que los criterios de indización de cielo tienen que ver con la realidad de cada país. El modelo cielo, lo que llamamos modelo, consiste en un conjunto de é, políticas, de princípios, de metodologias e de tecnologias para conformar uma coleção nacional ou temática. E esse é um modelo descentralizado. Então, dessa maneira, a governança, o financiamento, a gestão cabe a cada uh, organismo nacional de ciência e tecnologia no país que leva ou que, que opera a coleção uh, nacional. Pero estes organismos, a ver se, si, não sei qual é o que a punta é esta. esta. Entonces, eh, estas instituciones son, el modelo es descentralizado, pero sempre seguindo o conjunto de políticas, princípios e metodologias do eh, de la, del modelo Cielo. Cada uh, ah, coleção eh, que é operada em um país tem um comitê consultivo e que hace esse comitê consultivo é responsável por aplicar los criterios de indexación en la colección. Entonces, Cielo tiene un modelo basado en el control de calidad. ¿Y qué es ese control de calidad? Son ah, los criterios Cielo. Y lo que hacen es, la idea es que los criterios Cielo sean inductores de calidad y del alineamiento de las revistas con el estado del arte y las prioridades del programa Cielo como un todo y también de la colección nacional, de acuerdo con los objetivos eh, de cada país. No se puede tener los mismos criterios que tenemos en Cielo Brasil para Chile o para Bolivia, por ejemplo. Es decir, que los criterios Cielo tienen que ser calibrados pero siempre siguiendo los mismos principios, metodologías y tecnologías, pero son calibrados de acuerdo a la realidad y la necesidad del país. Entonces, el modelo también es un modelo que, yo puse aquí, no sé si hay en español, que, que habla con otras instancias, que charla con otras instancias de apoyo, entonces en Brasil estamos directamente involucrados con asociaciones de editores científicos, foros de revistas por áreas, porque allá hay foros específicos de áreas, y empresas también nacionales de edición de revistas. Y eso hace con que eh, la red eh, interopera ah, conjuntamente. Entonces, eh, hablando un poco de estos eh, principios de cielo, es que el conocimiento es un bien público. Entonces, los contenidos de cielo son bienes públicos. Y siempre, eh, como estamos hablando de acceso abierto y también ahora del alineamiento con la ciencia abierta, eh, entendiendo que son bienes públicos globales los contenidos que publicamos, es que la principal licencia Creative Commons, que se lo recomienda, es la licencia CC BY, que es la licencia más abierta, que es la licencia que los publishers comerciales no utilizan, porque ellos sí quieren cerrar por razones económicas y comerciales el acceso al conocimiento. A nosotros no nos interesa eh, cerrar el acceso, sino que abrirlo cada vez más, principalmente para estar alinhados a las buenas prácticas de ciencia abierta. E também o modus operandi eh, de las colecciones editadas uh, nacionalmente. Então, todos os atores eh, estão aqui involucrados no processo. Então, temos autoridades, editores, revisores e investigadores. É um ambiente de aprendizagem, aprendizagem de como fazer revista, cómo hacer revistas de calidad. Entonces, son ambientes aprendices e informados. La gobernanza, financiación, gestión, etcétera, es descentralizada, pero aquí hay, al mismo tiempo que es una buena cosa, también es un punto de atención, porque dentro de la red Cielo estamos manejando asimetrías, no sé si es esa palabra, la palabra en español, pero esas asimetrías por ejemplo, la distancia entre el desarrollo de una colección de Brasil y Bolivia no puede ser grande. Debemos manejar las asimetrías, pero no pueden ser tan grandes que nos separen, o sea, una red es tan fuerte cuanto su nodo más, más débil. Entonces, manejamos, es una, una cosa buena, tener esas, esas asimetrías, pero también es un punto que la red tiene constante atención para que no sea, no sé, no, una colección no esté tan distante eh, de, la otra, de la otra. Y siempre alineado con el estado del arte, y estándares y control de calidad internacional. Y eso tiene que ver con buenas prácticas, interoperabilidad. Y eso, eh, lo viene manejando por, ah, a través de las líneas prioritarias de acción. Entonces, cuando Cielo cumplió 15 eh, años, estuvimos trabajando en tres puntos, tres líneas prioritarias de acción. Profesionalización, internacionalización, sustentabilidad financiera eh, de la revista. Cuando hablamos de profesionalización, profesionalización significa, es decir, eh, quiere decir hacer bien las cosas hacer bien hecho las cosas. Y si estamos hablando de hacer revistas científicas, hacerlas bien. Y eso tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, profesionalización de la edición, la publicación, de acuerdo con el estado del arte, interoperación y innovaciones. Entonces, hacer bien las cosas tiene que ver con governança da revista, boas práticas, plágio, licenças instrução aos autores, já falamos um pouco disso hoje, por la manhã. Eh, gestão de los manuscritos, transparência, ou seja, de tudo que hablo aqui já se falou na la de Viviane. Eh, de, de, estándares internacionais, como o texto completo em XML, seguindo um estándar internacional que é Journal Article Tag Suite, que es un estándar que se puede interoperar con un montón de bases de datos. El flujo de producción, la puntualidad de la publicación, eh, publicación individual de los artículos, ahead of print, publicación continua y más adelante vamos a ver también eh, los preprints. Quiero volver a puntos más básicos de los que comentó Viviane hoy. Entonces, estamos hablando de profesionalización y estamos hablando de hacer las cosas bien hechas. No les voy a preguntar cuántos de ustedes, además de las instrucciones a los autores, que deben ser transparentes, completas, etc., no les voy a preguntar, a preguntar cuántos de ustedes tienen un estatuto de su revista. O sea, un documento que dice cómo funcionan las cosas en sus revistas. No es necesario que me conteste porque ya conozco un poco de ese tema. Entonces, lo que más ocurre, lo que veo todos los días pasar es que de hoy para mañana el editor de una revista, por alguna razón, no está más a cargo de la revista, el editor jefe. ¿Cuál es la primera cosa que pasa? No pasa nada, es pánico, pánico total, porque la revista no tiene documentados sus procedimientos y procesos. ¿Y qué pasa? Cualquier persona que esté a cargo de gerir, de, de la gestión de algo, sabes que tú debes tener, primero, nunca debes tener procedimientos y procesos que están centrados en una sola persona. Otros deben conocer cuáles son los procedimientos y procesos. O estos procedimientos y procesos deben estar muy bien documentados. Y lo que pasa es, piensen ustedes, si mañana el editor jefe de su revista no está, ¿qué harían ustedes? ¿Por dónde empieza. Entonces, eh, no es incomún que yo reciba llamadas de, mira, el editor no está y ahora, ¿cuál es mi licencia Creative Commons? Mira, mira, la revista eh, es, tuya y tú no sabes cuál es la licencia, dónde están los manuscritos o en qué parte del proceso están. Entonces, tener un estatuto o un regimiento de cómo funciona su revista por lo menos si el editor mañana no está, alguien tiene un documento para apoyarse. Y eso tiene que ver en ese documento decir cuál es la institucionalidad de su revista, cuál es de quién es el registro legal, la propiedad, cuál es la política editorial, misión, objetivos claramente definidos en este documento. Eh, ¿Cuánto tiempo queda el editor en su revista? O sea, ¿cuál es el periodo de gestión? Qual é o processo de elegir um novo editor chefe para sua revista? Qual é a duração de seu mandato? Quais são suas responsabilidades bem definidas? A estrutura do cuerpo editorial que está indicado, Qual é o nome que se usa ou que se adopta, eh, respectivas funções e responsabilidades, Qual é o modus operandi. Eh, E as instruções a los autores, tenerlas claras, objetivas e sempre atualizadas Eh, de manera operar de manera transparente. Ese es un ejemplo eh, de cuáles son las funciones eh, de la comisión editorial. No importa si es comisión, consejo, lo que sea. Lo más importante es que estas funciones estén claramente definidas, claramente establecidas en el documento, así como del cuerpo editorial, cuál es la función del editor, qué hace, de qué está a cargo, etc etcétera. Eso estoy hablando de gestión, de gobernanza. Y ese es un ejemplo de estatuto. Ustedes pueden encontrar montones de ejemplos de estatutos de revistas ah, eh, en internet o otras revistas de su área, pueden buscar, a veces tiene con este nombre de estatuto o tiene como, como nombre de regimiento o lo que sea. Evaluación del manuscrito. Las revistas deben adoptar un sistema de gestión Ah, online de los manuscritos. Eso parece una obviedad, pero no lo es. Lo que veo es que las revistas adoptan un sistema de gestión del manuscrito no para manejar todo el proceso de revisión por pares, sino que para subir PDFs, solo lo que hacen. Ayer mismo, ayer mismo recibí un correo de un autor que me preguntaba acerca de una revista que había enviado su manuscrito en febrero de este año, e seguia mirando dentro do sistema e nada passava com seu manuscrito. O autor, estamos em outubro, o autor não sabe se o manuscrito está em avaliação, se o manuscrito não foi enviado à avaliação, em que parte do processo está seu manuscrito. Por quê? Porque o sistema onde ele ingressou só subiu, uh, uh, enviou seu manuscrito, pero Pode ser que não esteja passando nada, que nem sequer haya sido enviado à avaliação, e pode ser que sim, que esteja em avaliação ou que esteja ocurriendo algo, pero fuera del sistema. Eso tiene que ver con transparencia en el proceso de evaluación por pares. El sistema facilita, optimiza el tiempo ah, dedicado a la gestión editorial. No se puede manejar todo eso por correos y fuera de, un sistema. Tú no tienes control del proceso. Ah, te da mayor control, transparencia, registra, registra tanto el proceso cuanto la decisión editorial y se puede informar o dar estadísticas acerca del proceso, cuáles son los periodos, cuánto tiempo tarda entre evaluar, cuánto tiempo ah, tarda entre eh, recibir el manuscrito y publicarlo, cuántos fueron rechazados, cuántos fueron aprobados, cuáles fueron los tiempos, es lo más importante, cuáles son los tiempos eh, que eh, dentro de cada etapa del proceso. ou seja, isso tem a ver com transparência, transparencia. Okay? E outros serviços e funções, já falamos disso, sistema de, de, de detecção de plágio, estão aí, muitos deles um, trabalham ou interoperam com estes uh, serviços de avaliação eh, por pares. Ah, o uh, ORCID ID APC, ou seja, Article Processing Charge, ou, uh, ah, que são cuando cobras ah, para publicar. Todo eso se puede manejar y tener control dentro de un sistema de gestión de manuscrito. Pero aún así hay editor que se, eh, que se recusa a utilizarlo. O sea, aunque esté en los criterios, de, yo no quiero utilizar, yo no sé a qué se debe, pero no quieren utilizar un sistema ah, de gestión de manuscritos. De eso ya hablamos, eh, es demasiado hablar, pues ya que tuvimos una presentación toda acerca de buenas prácticas y éticas. Equator es un un recurso que se puede utilizar principalmente en el área de salud y biomédicas acerca de como eh, cuáles son formas de cada estudio, ou seja, o que têm que fazer para cada tipo de estudios e as boas práticas que já nos falou uh, eh, Viviane acerca de plagio, eh, de envio simultâneo, ou seja, todos os tipos de malas condutas e sempre recomendamos que utilizem, que consultem com seus science editors, COPE, uh, eh, SCJM e isso também já he tomado e sempre indico que, que miren a COP para todo esse tipo de, de práticas ou seja que há de todo, há um mundo de informação aí disponível aunque não seas membro está todo aí, então há informação só há que saber dónde buscarla e como utilizarla. Entonces, hablando un poco acerca de acerca dos critérios de la novas linhas de ação as linhas anteriores que les comenté todavía siguen en vigor, mas agora estamos trabalhando com linhas de ação de 2000, do, 2019 a 2023, que é o alinhamento com a ciencia aberta E tem que ver com dados abertos, com preprints e com uh, ah, disponibilidade, principalmente, destes dados para investigação. Então, como falei acerca de de las líneas anteriores de profesionalización y como comenté ahora de preprint, tengo que hablar un poco de, acelerar ah, la publicación, porque mucho del avance de los preprints tiene que ver con la tardanza en publicar los artículos científicos. E, en Cielo estamos trabajando con algunos modelos de publicación. Cielo ahora, por, por su línea de acción, eh, está desarrollando con PKP, que es responsable por el desarrollo del OJS, eh, un repositorio de preprints. Estamos también trabajando con otros tipos de publicación para adelantar o acelerar la publicación, porque no sé aquí, pero en Brasil un artículo científico puede tardar hasta dos años en publicar. Y eso no es más aceptable. Y vamos a ver por qué. Eh, un investigador tiene que, eh, para progredir en la carrera, carrera no, carrera es corrida, <laughs> para progredir en su carrera, es que carrera también es corrida. Eh, en la carrera tiene que publicar, tiene que, cuando recibe financiación de su investigación, tiene, tiene que probar que está o que por lo menos que está en vías de publicación uh, su manuscrito, o seu trabalho, seus resultados. e o que passa é isso. Eh, desde 1665, quando o Philosophical Transactions e Journal de Savant, que são os dos primeiros, uh, eh, primeiras revistas científicas, temos esse modelo, uh, utilizamos principalmente o modelo de revisão por pares. E, e esse modelo ha cambiado pouco Y es un modelo que está bajo eh, cuestionamiento mundial, porque lo que dicen es, nosotros necesitamos publicar para cualquier cosa, o sea, para comunicar nuestros resultados de investigación, para ser evaluados, para promociones y premios en la carrera. Pero es, el problema es que el sistema como está es lento, es caro, es arbitrario y es inaccesible. Entonces, mucho en razón de eso es que han surgido los preprints. Los, el preprint es un manuscrito listo para enviar a una revista científica, pero que se deposita en un repositorio de acceso abierto. Y ahí la diferencia es que no hay revisión por pares, este revisión por pares eh, como en una revista. Hay ahí la posibilidad de que alguien pueda ah, enviar comentarios acerca de ese manuscrito que está ahí. Y después, cuando el editor, el editor, cuando el autor crea que mm, ya está maduro el trabajo, puede enviar a una revista científica o no. Puede dejar ahí para siempre, si quiere. O sea, hay várias ah, possibilidades, pero o trabalho já está listo, é um trabalho completo. A questão es que aqui este trabalho está publicado em cerca, alrededor de um dia, Mientras tanto, em uma revista pode levar até dois anos. E há algumas agências de financiação que já aceitam, dependendo de qual seja o repositório de preprint, como uma prueba de que sí, que se levou a cabo una investigación y que los resultados están publicados. ¿Qué pasa entonces? Tenemos ahora ah, un modelo que no es de, de, evaluación por pares, pero que se publica un artículo en un día y que algunas agencias o áreas del conocimiento empiezan a aceptarlo como si fuera una publicación. Es una publicación, recibe un DOI, ya está ahí publicado. Entonces, después de una breve inspección, O trabalho é uh, eh, para verificar se é um trabalho de natureza científica, se publica dentro de um dia, sem passar por revisão por pares. Essa é a diferença. Eu envio meu manuscrito em uma revista, envio meu manuscrito, o editor vai elegir os revisores e depois, uh, eh, quando estiver aprovado, está publicado e se dá a conhecer a todos los usuarios. Pero eso aquí dicen, son optimistas, un año, en nuestro caso, dos o más. Y esa es la diferencia del, del preprint. El manuscrito es enviado a un servidor, en un día ya está disponible para toda la comunidad y desde aquí ahora hay muchas revistas que aceptan que eh, ese manuscrito sea enviado Ah, y, pase por el proceso ah, de revisión. Eso es solo para mostrarles, <clears throat> para enseñarles cuánto ha crecido. Es una tendencia mundial. Y eso era en el área de física, ya conocemos el archive, que desde 92 tiene su repositorio de preprints, pero fíjense, la cantidad de áreas del conocimiento que empiezan a adoptar el preprint como una forma de publicación. Eso mucho en razón de esa insatisfacción que les comenté acerca del proceso de publicación de los tiempos. Entonces, eh, ¿qué se gana con eso? Tiempo, velocidad, precedencia de la autoría, porque en muchos casos el hecho de que ya esté publicado ahí en preprint, yo digo, mira, eu he trabalhado esse artículo de Zika vírus antes de qualquer, porque em Brasil passou com leptospira, algo parecido, que quando enviaram a Science um artículo, uh, eh, naquele momento, acerca da leptospira, a Science, não a Nature, e na mesma semana já haviam aprovado um artículo e quedou esse artículo sem publicar. Se hubiera estado em um preprint, ou seja, garantizas a precedência de, de autoria. La calidad, al contrario de lo que se comenta, que es de mala calidad, fíjense que vas a poner, no solo entregar tu manuscrito a un o dos, o el editor y más dos, tres personas para, decirte que es una mala investigación. Está ahí para toda una comunidad. O sea, debes tener coraje para poner eso y prepárate, ¿no? Eh, ¿Y qué cambia? Eso es importante. Es que cuando eh, el papel, el papel, el rol de la revista cambia aquí. Es decir, hoy eh, la revista, la diferencia sería eh, que la revista pasaría a ser el validador, un validador, o sea, el proceso de revisión por a validar aquel conocimiento eh, publicado y evidenciar su contribución, incluso con los procesos editoriales. Porque fíjense, si tú depositas un manuscrito en un repositorio de preprints, que está publicado en un día y después envías el mismo manuscrito a una revista y tarda dos años a ver ese manuscrito publicado y sale prácticamente igualito a lo que estaba en el preprint. ¿Qué hizo la revista por dos años con este manuscrito? ¿Cuál es su contribución ahí? O sea, la revista tiene que evidenciar cuál es su contribución. También eh, la exigencia de que sea inédito. Algunas áreas, eh, en algunas revistas, en sus eh, instrucciones a los autores ya no hace más esa exigencia. ¿Por qué? porque el hecho de que esté depositado en un repositorio de preprints ya hace con que el trabajo no sea inédito. Entonces, las revistas, por lo menos Cielo, están con estas líneas de acción, son llamadas a eh, declarar cuál es su posición acerca de si aceptan o no aceptan artículos que hayan sido depositados en repositório de preprints. Entonces pierde sentido aquí la cuestión de, que sea inédito y la evaluación doble ciega, ya que se puede identificar los autores. Entonces, eso también está bajo cuestionamiento y por eso también hay tantas eh, modalidades de revisiones abiertas eh, hoy en día. Entonces, la evaluación por pares está bajo cuestionamiento acerca de ah, ah, acelerar ese proceso y también que sea más abierta, más transparente. Eh, hablando ahora acerca de la publicación tradicional anticipada, eh, lo trabaja con esa modalidad que es ahead of print, no confundir con preprint. Ahead of print es adelantar la publicación impresa, no tiene nada que ver con manuscrito depositado en repositorios de preprint, ¿está bien? Son, son, nombres parecidos. Es decir, tú tienes una publicación impresa tradicional y lo que haces es, ah, a veces es lo que se identifica con, como online first, eh, publicas ah, una versión de un del artículo ya finalizada, ya editada, pero está en proceso de transición. Tú ah, a, Aún não has uh, eh, identificado em que volume, número, quais são as páginas para salir uh, la E quando chega llega la tu tú tienes que agregar eh, todas as marcas que são para imprimir a revista E quando eh, se imprime, essa é a publicação final. Esse tipo de publicação antecipada todavia eh, aún é utilizada porque a academia e os editores científicos são muito tradicionales. Muy, mm, tiene una cosa todavía con la versión impresa o tal vez una versión, una, visión un poco eh, romantizada de, la edición de revistas. Entonces quieren verla en papel, con la portada, con todo eso. Entonces, y en algunas regiones tiene eh, razón de ser tiene sus motivos, pero esa es la manera de anticipar. Pero lo que hemos trabajado y difundido más en cielo es la, publicación continua. La publicación continua es, es la publicación online. Entonces, es decir, lo que haces es, es una modalidad, es importante eh, aclarar que no tiene que ver con periodicidad, esa es una modalidad de publicación. Es decir, que os artículos são disponibilizados ou são publicados individualmente. Os artículos, quando esté listo para publicação, se publica. Não há que esperar que, que, haja que organizar todo um número, não há que esperar periodicidade, não há que esperar nada. Os artículos são publicados individualmente e há várias modalidades para... Uh, ah, havia aqui, creio que havia. Então, a publicação... ¿eh? a publicação continua e a diferença para el arredo print essas. O El arredo print está vinculado principalmente a revistas impresas, pode ser utilizada por revistas impresas uh, y online, São revistas que publicam os dois. Es una publicación en transición, es una publicación que aumenta las etapas del proceso porque después tiene que volver a agarrar todos los artículos, organizarlos y poner en, en, en orden de paginación secuencial, o sea, aumenta las etapas del proceso y no es indexado por bases de datos que trabajan con indicadores bibliométricos, porque como es un documento en transición, no es la publicación final, entonces no empieza a contar uh, las citas hasta que no estén ahí con volumen, número, páginas, etc. Al contrario de la publicación continua, que es para revistas electrónicas, ya es la publicación definitiva, disminuir las etapas del proceso y el tiempo de publicación, y ya es indexado por las bases de datos que generan indicadores. Las características es que en una publicación continua, aún así, eh, lo más recomendable es trabajar con un volumen al año. O sea, abres un volumen e vas poniendo todos os artículos bajo um único volume, Pero é também possível trabalhar com volume e número, incluso com dois ou mais volúmenes ou números abertos ao mesmo tempo. Pero eu recomendo mucho mais eh, com um volume único. que é, ¿Cuál es la Como é um volume eh, puede ser volume número ou solamente volume al ano, Lo que cambia es que no hay paginación secuencial aquí. La revista no será impresa, todos los artículos empiezan, y en la página 1, porque es una, una paginación solo de referencia por si acaso alguien quiere imprimir y no perder el orden de las páginas, es una revista electrónica y el número de identificación de ese manuscrito es lo que llamamos el Location ID, es el número de localización de, de ese artículo dentro de esa revista. Y la citación ocurre por aquí, no más por las páginas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda? Hay un montón de revistas que utilizan esa modalidad de publicación, Plus One, eLife, o sea, hay un montón de revistas. Lo que ocurre es que la manera de citar, tú pones ese identificador único donde serían las páginas. Y por ahí se hace el conteo de las citas. Es también más barato porque no tienes que, que imprimir. Os principais benefícios são: os artículos publicados inmediatamente. os artículos não dependem do montaje de los números. a interoperabilidade entre as bases de dados é rápida. então, na mesma semana que eu publico os artículos em Cielo, já se los em en XML a Web of Science, a Scopus ou o que seja, e já se pode começar a contar as citações. Isso amplia a ventana de exposição do artículo e a possibilidade de que seja citado. ¿Ok? aumenta a expectativa de la Uh, ah, e maior flexibilidade em los processos de gestão editorial. Não é eh, difícil que ocorra que as revistas eh, queden com todo um número sem publicar, porque o artículo X, o editor quer esse artículo X em esse número X. E todos os artículos já estão listos dentro desse volume número, pero por esse artículo não Ah, no es posible cerrar la publicación de un número. Eso ocurre con mucha frecuencia. Ahora, tratando eso, hablé un poco de las formas de adelantar la publicación o, minimizar el, de que el hecho de que hay retraso ah, para publicar. Eso tiene que ver más con el alineamiento, con esas líneas de acción que van hasta 2023, que es el alineamiento con la ciencia abierta. O sea, los datos abiertos son ahí fuerzas y tendencias eh, mundiales. Entonces, los datos abiertos eh, de investigación y es ahora reconocido por la comunidad eh, científica. Incluso hay unos que defienden que son los datos aún más importante que el artículo publicado. Entonces, os eh, los datos abiertos tienen que ver con la integridad, validad y confiabilidad de las investigaciones. Eso porque hay algunos estudios que muestran que las, uh, los resultados de investigación, se, eh, más de 50% no son reproducibles. Eso porque eso es que falsificaron los datos, no necesariamente. Eso puede pasar porque los datos, eh, la manera como se hizo la investigación, no sé eh, cómo están descritas, eh, no es posible reproducir. Y también porque los datos no están más disponibles, como ya comentamos hoy por la mañana. entonces, el objetivo del movimiento que defiende eh, los datos abiertos, que tiene mucho que ver con la ciencia abierta, tiene que ver con maximizar el uso de los datos, permitir eh, reproducir las investigaciones y la reutilización, disminuir desperdicio de tiempo, duplicación de trabajo y retorno de las inversiones. Hay muchas agencias de investigación que ya empiezan a exigir que los proyectos aprobados, que los datos estén abiertos. Eh, agencias como en, en São Paulo, FAPESP es una agencia grande de, financiación, de investigación, ya ha publicado que ahora sus, ah, los proyectos deben ya venir con un plan de manejo de los datos, no solo de cómo van a manejar, organizar, pero dónde estarán disponibles estos datos. Porque fíjense que al financiar una investigación, muchas veces financias la misma investigación varias veces, que son el mismo tema. Y ahí el investigador hizo su investigación, pero estos datos no están disponibles para que otros investigadores puedan continuar esa investigación o explorar datos que ya fueron recolectados entonces eso tiene que ver con eh, disminuir desperdicio de, tiempo y eh, de las inversiones. Y tiene que ver también con la apertura interoperabilidade interna e externa e transparência e boas práticas e alinhamento consciência aberta. Isso é um reporte que foi publicado acerca uh, de dados abertos. Então, eh, además de isso, que mais de 50% não é uh, eh, reproduzível, eh, agora esse estudo que se publicou em 2017 habla que empieza a ver Uh, eh, os investigadores começam a darse cuenta de la importancia de los datos abiertos. Entonces pasó de una investigación anterior que habían hecho de 73 para 82%, que eh, están más dispuestos a reutilizar los datos de 10 para 80%, y que la proporción de investigadores que organizan sus datos eh, está eh, aumentando, pero es un proceso, es un cambio cultural. Ups. E aqui é que aumentou a proporção de investigadores que compartem seus dados um pouco. Pero además de compartir, como se comentou hoje por la mañana, no es é solo compartir o poner, el hecho de que pongas tu, tus datos en un repositorio no significa que son reutilizables. que es posible reutilizar. Hay principios que se deben seguir y hay repositorios más o menos confiables para depósitos de los datos. Entonces, eso tiene que ver, dentro del programa Cielo, estamos trabajando con los principios FAIR, para eh, manejar los datos o para orientar los editores acerca de datos abiertos, que tiene que ver con que los datos deben ser eh, seguir determinados estándares, porque los datos deben ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. O sea, eh, ¿será que poner mis datos solo en la plantilla Excel es suficiente para que sean reutilizados? El tema de los idiomas, es decir, no. Entonces, hay criterios, hay principios que se deben seguir para que los datos sean de hecho reutilizables por otros investigadores. Entonces, por ejemplo, necesitas tener identificadores persistentes, por ejemplo, un DOI. Además, hay que tener una descripción de estos datos y ahí en qué idioma o de qué manera se deben describir estos datos para que sean de hecho reutilizables por otros. Entonces, esos son los principios FAIR, son los principios que orientan de qué manera se deben producir, organizar los datos, o sea, con cuáles eh, criterios yo debo trabajar para que eso sea reutilizable por otros. Además de eso, hay también, no sé si conocen, las uh, top guidelines. Las top guidelines hablan acerca de, están más orientados a editores de revistas científicas, y Cielo también está adoptando las top guidelines, que son directrices acerca para promover la apertura y la transparência. Então, é transparência, transparência, openness, promotion. E trabalham com oito critérios com distintos níveis, três níveis de aplicação e que hablan acerca da gestão, da transparência, de como se hace las citas, las referências, eh, acesso a métodos, uh, a los dados, ah, a los códigos e los materiales, materiales que são subjacentes à investigação. Estes são os oito critérios que têm que ver com, com as revistas ou que devem aliar-se para estar abertas e os três estándares, eh, três níveis de rigor crescente acerca de cada um de critérios. Então, esses são os critérios e esses são os níveis niveles de adoção. Então, acerca da citação, tu tens tienes três níveis de adoção, acerca da transparência de los acerca de replicação de los Y lo que hablan estos criterios y niveles es que para cada criterio hay un nivel que se puede o no adoptar, o sea, es modular. De manera que los que están más avanzados pueden adoptar criterios más estrictos, o sea, niveles de adopción más estrictos, y hay otros que pueden adoptar niveles más blandos. Entonces, tenemos aquí que el primer nivel, lo único que hace la revista es, eh, lo que dicen es se limita a informarem la instrucción a los autores que significa el criterio uh, de citación, por ejemplo, de citación de los datos. Y, por ejemplo, el nivel 2, además de informar qué es ese criterio en las instrucciones de los autores, qué significa, exige que sea cumplido. Y en nivel 3, yo voy a eh, informar, exigir que, que sea cumplido y no publico si no esté cumplido. Entonces, es condicionar la publicación y si no digo nada, es nivel cero, o sea, es que no adopto. Entonces, Cielo también está ah, orientando o recomendando que los editores, eh, como las líneas de acciones son para tres, cinco años, es decir, empiezan a mirar eso ahora y tenemos ahí dos, tres, cinco años para adoptar los distintos niveles eh, de estas prácticas. Então, além de eh, ese alineamiento con buenas que tem a ver com os preprints, com a referência e também com a apertura dos processos de avaliação por pares. não sei o que passou, não importa. Eh, processo eh, Cielo também já empieza, Há alguns guias que estamos trabalhando eh, que falam acerca de cuáles son los ah, procesos de revisiones o las modalidades de revisiones abiertas, porque los editores también pueden conocer o experimentar distintos niveles de apertura en el proceso ah, de revisión por pares. Entonces, las revistas hablando un poco de las buenas prácticas, resumiendo un poco las buenas prácticas que comentamos. Las revistas deben tener su institucionalidad explicitada, incluyendo la identificación eh, de quién es la institución responsable, el histórico y evolución, la composición, forma de elección eh, del cuerpo editorial. Y de aquí no alcanzo a ver. Las instrucciones a los autores actualizadas, por lo menos ah, anualmente, o sea, eh, Hay revistas que conozco las instrucciones de los autores desde siempre, no ha cambiado una coma. Entonces, es necesario, Isso tiene que ver con transparencia del proceso para, para los autores. Identificación de la forma de atribución y de acceso uh, abierto que es Creative Commons, no solo en los artículos, sino que también en los PDFs. Grande parte de los accesos a los artículos llegan directamente al PDF. Muchas veces la revista tiene una licencia Creative Commons, pero está solamente en su sitio o está en el texto, en el texto completo en HTML o en XML. Pero el PDF, si un autor alguém chega diretamente ao PDF, não sabe quais são os direitos de uso, de que maneira podem utilizar aquele conteúdo, porque a licença não está no PDF. A ah, indexação la, de OAJ é uma das coisas que Cielo ha solicitado. como já se disse hoje. Eh, el DOAJ pasó por un proceso de revisión porque Latinoamérica es la región del mundo que más publica revistas en acceso abierto. Entonces, cuando surgió el tema de las revistas depredadoras, eso nos tocó a todos nosotros porque si somos la región que más publica en acceso abierto y las revistas depredadoras están directamente vinculadas al acceso abierto, hicieron esa asociación que, y que no, nos, gusta, nos gusta porque no es verdad. En Latinoamérica se publica en acceso abierto por muchas otras razones y no es porque las revistas depredadoras están aquí, sino que están en Asia, están también en África, muchas de ellas, pero como nuestra región es la que más publica eh, en acceso abierto, se vincula directamente. Entonces, eh, es verdad que el DOAJ tuvo que hacer un trabajo de revisar todas las revistas que estaban ahí en su base en términos, en términos de la transparencia de las prácticas editoriales de esas revistas. Y, ahora sí hay revistas que tienen el sello del DOAJ porque hicieron eh, una revisión de todo eh, el proceso y ellos tardan meses hasta aprobar una revista. ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Cómo acelerar el proceso que se inicia con recibir el manuscrito y la publicación final. Eh, cómo enriquecer la evaluación y la publicación de los textos, la disponibilidad, la, el referenciamiento, la disponibilidad de los datos, de los métodos y de otros materiales que son subyacentes a la investigación adoção de medidas de apertura e de transparência do processo de avaliação e como uh, potenciar as condições de reproducibilidade dos resultados de investigação e a adoção e alinhamento com as boas práticas editoriais agora em transição para a ciência aberta. Era isso que eu tinha, já meu tempo já já foi. Então, lo que estamos diciendo es, desde el punto de vista de la red Cielo, el futuro será más abierto. Entonces, además de alinear sus ah, revistas con prácticas editoriales ya establecidas, ahora tienen en el escenario otras cuestiones para empezar a pensar. ¿Qué voy a hacer acerca del alineamiento con la ciencia abierta? Preprints, datos abiertos, o sea, cómo si posiciona su revista acerca de estos temas. Entonces, además de fortalecer prácticas buenas prácticas editoriales ya establecidas, ustedes tienen ahora también el desafío de ponerse al tanto de prácticas abiertas, o sea, del alineamiento rumbo a la ciencia abierta. El futuro será más abierto, entonces, moverse, porque mucha cosa por delante. Gracias. Muchas gracias, eh, en virtud del tiempo, eh, vamos a hacer dos, tres preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Muy buen, eh, día. Robert Sepúlveda, administrador de proyectos educativos de Biblioteca UCN, aquí en Antofagasta. tres preguntas cortitas. La primera, este repositorio de preprint se, alojaría, se quedaría en cielo.org? Sí, e, e, es e, en realidad uno de ellos, ¿no? Porque como estamos desarrollando con PKP, es una plataforma abierta, no es que ese desarrollo es solo para Cielo, sino que así como hay OJS, que es abierto para todos, es desarrollar una plataforma para repositorios eh, de preprints. Uno de ellos sí será Cielo, sí bueno, también recogiendo algunas inquietudes de mis estudiantes por la descentralización que tú señalas, de que cada país eh, hace su aporte, pero siempre ha sido un esfuerzo ibero-latinoamericano donde predomina la información en español y portugués. Pero en un momento, eh, por un evento parece deportivo, se incluyó eh, Sudáfrica, predominantemente información en inglés y que fue bastante atractivo para nuestros estudiantes porque revistas que teníamos impresas ahora tienen la versión electrónica, sobre todo en la temática ambiental y minera. Pero eh, la inquietud de los estudiantes está, ¿por qué no se han sumado países de habla portuguesa como Angola en esa región o de habla española como Guinea Ecuatorial? Y la tercera, eh, también déjame contestar la segunda, porque como contesté la primera, después <laughs> se me olvida. Eh, ese tema que pregunta por qué, no hay, por qué no hemos incluido otros países, por el mismo tema que ya en tu habla, la descentralización. ¿Te acuerdas que comenté de que el modelo es cada país, cada país es responsable por la gestión, por la gobernanza, por desarrollar una colección dentro del país. O sea, Siempre habrá colecciones cielo, siempre y cuando haya una institución, un organismo nacional de ciencia y tecnología que esté a cargo, que esté interesado en desarrollar una colección nacional. Si no hay esta institución no hay colección cielo en ese país. Entonces, la, la, red cielo hoy es compuesta por 17 colecciones, 16 países, incluyendo Portugal, España y Sudáfrica. Entonces, siempre si hay otro país que, esté interesado y hay un organismo nacional de ciencia e tecnologia que se ponga a cargo de desenvolver essa coleção, sim, estamos aí a la ordem. Eh, questão é que não ha surgido essa demanda e, principalmente creio que nesses países a vezes, eh, dentro de um país tardam a organizar-se ou a definir quem estará a cargo de cielo. Eu he passado por uma situação que em um país Eh, desde que estoy ahí, cero tardó 11 años hasta que llegara un consenso de quién era la institución que estaría a cargo de Cielo en ese país. Entonces, tardó 11 años a salir esa colección. Y por último, en referencia a las citas, eh, nuestros estudiantes memoristas usan gestores biográficos, pero los estudiantes de primeros años les encanta Cielo porque trae, por ejemplo, de los estilos que más usamos acá en las universidades, APA, eh, y este, lo hizo Vancouver, pero nos hemos encontrado que no siempre las publicaciones traen todas estas, a veces algunas de ellas eh, la revista no, no trae esa cita, o como hemos tenido dificultad con otros recursos, que a veces, por ejemplo, los títulos vienen en mayúscula Sí, sí. No sé si es por la herramienta que ustedes mm, No, no, eso es eso es porque, te digo, ¿de dónde viene la información? ¿De dónde se cielo agarra la información? ¿De dónde identifica y marca PEA para que salga en el sitio? Desde la revista. Entonces, si la, si la fuente está en mayúscula, aparece en mayúscula. Si la fuente está minúscula, no sé qué, no sé cuánto, es tal y cual. Entonces, es un texto oh, completo y agarra donde está identificado, tal y cual sale en la revista. Lo mismo pasa con las normas. ¿Cuál es la dificultad de eh, sugerir una cita eh, de acuerdo con APA o con lo que sea? ¿Cuál sea la norma? La fuente. Porque si en, una, en, una, en Vancouver las, eh, los nombres salen todos, son solo la primera ah, letra y el otro, pero en el documento está todo completo o al revés. La primera de Vancouver sería fácil, eh, eh, sacar lo demás y dejar las primeras letras, pero al revés no es igual. Entonces estoy marcando una revista de salud que ya está con esa información, que no está María, está M, no puedo suponer que sea María, Mercedes o lo que sea. Entonces, el problema es la fuente, la fuente de datos. Eso es. Ah, no hay más preguntas. Ah, qué bien. Bueno. Agradecemos la, la presentación de la doctora Solange Dos Santos.